好，我们今天要来展示的是高雄捷运行车资讯查询系统。那我们今天一样利用惠手科技的这个 a 摄宝跟他们的 WiFi 模组，那另外再外接一个 LCD 显示器，哦，来完成这一套系统。那这个系统呢，会跟高雄市政府的资料开放平台，呃，做连接。那我们可以直接从这个开放平台上面呢，捞取现在高雄捷运。 即时的行车资讯，啊，我们会把它显示在这个 LCD 上面。那我们现在呢，就来让各位看一下，哈。哦。我们现在看到的是。 呃，在高雄捷运的局限的第八站哈，在一分钟之后呢，会有一班开往大寮的车子进站，好，好，那我们会轮流的显示啊，这个捷运站里面两个方向的车子的进站时间哈，那另外呢，另外一个方向哈，就是开往西子湾的方向了。 要等到六分钟之后，才会进站。那我们在车子进站的时候呢，我们这个呃这套系统呢也会发出啊像这样子，高雄捷运进站的呃音乐来提醒各位。好，那我们今天的展示呢就到这边，谢谢。